Что, снимаешь, что ли? А, ой, ой, вот, вот туда, вот туда смотрите. Вот, вот она вся правда. А, Настя? Вот она вся правда. Друзья мои, всем привет. В общем, у нас сейчас 9 утра. И мы думаем, что бы такое вкусненькое приготовить. И решили приготовить манты. Не манты, а манты. Вот. Будут у нас манты, как обычно, с мяса. И будут у нас манты, нет, не манты, а рулет с морковкой и с лучком, и с маслом сливочным. М -м, как это будет вкусно. Настя, а вот Настя у меня, посмотрите, специально пихает пальчики вон туда, а потом кричит, чтобы я бежала ее и спасала. Вот, покажи, бегусь, покажи. В общем, у меня сегодня вот видите, морковка. Я ее уже потушила с лучком и маслом сливочным. У меня яйца. У меня стакан, почти полный стакан воды, не полстакана. Соль, перец. Вот. Э, я люблю, Вика вот меня спрашивает, Виталион, почему ты, говорит, это лучок так крупно? Я говорю, я люблю, когда у меня лук в фарше очень крупно сделан. Ну, всю жизнь так было, а теперь что-то все делали, вот стали делать мелко. В общем, я люблю крупно. Вот, набудем тесто. Яйца не забудьте помыть. Настя, Настя от меня внимание требует. Да, Настя? Ой, простите. Да, Настенка? Внимание требуешь? Скажи, ну а почему бы нет? Открываем. Прям паутиночка. Так. Посолили. Водички добавили. Так. Взбиваем вручную, видите? Болтаем. Еще чуть-чуть добавлю. Вика, ты <laughs> тут? Тут, тут. Я тут. Че ты мне показываешь, что это тесто мое? <laughs> Ну и на меня посмотрите, что я, зря снимаю, что ли? Ты бы еще выше встала. <laughs> А сидя неудобно. Я вообще, кто-то любит сидя. Ой, кто-то, видите, мне Ты сразу... показываешь, что ты делаешь, а не себя стоя. Я хочу, чтобы вы показали меня, Виктория Яковлевна. Вообще настроение сегодня хорошее. Сегодня опять у нас жара, очень-очень жарко. Вот. Какие у нас планы сегодня? Приготовим мы манты, сделаем рулетик с морковкой. А вот идет Влад меня перебивает, давай говори. Ань, мой, чё? Да ладно, сказать. Не буду уж перебивать. Вот. В общем, приготовим покушать. Потом у меня сегодня съемки. Квартиру надо снять. Покажу вам квартирку, как мы ремонт сделали. Кстати, вот ремонтик же делаем, уже доделали. Поэтому я вам в скором времени покажу. А вы посмотрите, может быть, кто хочет ко мне обратиться за помощью, чтобы я помогла с ремонтом, как я вообще с радостью. Все переходим на перемешивание руками. Что у тебя, Серега, любит? Вот самое вкусное, когда ты готовишь прямо... Самое вкусное в основном второе что-нибудь там, лагман, там, котлетки, пюре. А ты лагман жареный или такой с бульоном? Жареный. Ой, я тоже люблю лагман. Кстати, а что ты про лагман не упоминаешь? Мы бы и лагман бы замутили. А, здесь тяжело мне, э, достать лапшу готовую. Ну, там угу. Ну вот видишь, Добавляем поэтому и молчу. А вообще надо разузнать. Мы, знаете, с Викой э, в прошлый раз гуляли э, на, на пляже мы гуляли, вот. И там купили и попробовали чебуреки, а там тесто такое идеальное. Я подошла, говорю, женщина, продайте мне тесто. Она говорит, как тесто? Я говорю, ну вот так тесто. Она смеется, говорит, ну сейчас нет, говорит, а завтра приходите. Вот, и я думаю взять у них тесто и попробовать э, дома самой приготовить и посмотреть, как оно будет. В общем, доверила тесто я в хорошие руки. В общем, отдала Вике. Вика сейчас у нас замесит. А я вам хотела показать, что вчера в час ночи я закрыла две баночки варенья. Я смотрю, это лежит у меня вишенка. Вишенка лежит. Ой, прилипло все. Смотрите, это вишня. Кстати, баночки надо помыть. они будут аккуратненькие, красивые такие вот. В общем, свечня. Получается, знаете, как получается? Едешь там кому-нибудь в гости, а там ничья, растет вишня там или черешня. Ты раз собрал немножечко тазичек и так вот потихоньку делаешь. Сегодня две баночки, завтра две. И в итоге получится нормально. Но, в принципе, варенья, может быть, мне и хватит. Мне тебе надо компоты сделать с вишней. Хочу, потом хочу с сливой. Ну и все, наверное. А, алыча еще, кстати, вот э, в Краснодарском крае вот алыча очень пользуется спросом. Из нее делают компоты, очень-очень вкусный компот. Так что в этом году я сделаю и вам покажу. Бийками очень хорошо замесила тесто. Оно вот я катаю его, да, раскатываю, а оно прям пупырчатое такое. Вообще поразмяла. Вика, спасибо тебе, что размяла тесто. Не забудьте, когда будете замешивать тесто, взять с собой вот такую вкусняшечку. Вот-вот-вот. А, вот все благодаря вот этой вкусняшке. Кстати, а вы знаете вот про эту Настроение, чтобы поднять. Вот это э, вот, эти конфетки. Трюфеля. Рио Доро. Э, трюфеля. Они продаются в магните по 99 рублей, а за если ты покупаешь, тебе еще дают 5 наклеечек, которые можно купить там рюкзачок или еще что-нибудь купить. Так что это вот так. Это сейчас не реклама, это сейчас совет. там наша мама как маленькая бегает. Так. Лучка мы не пожалели, так что манты должны получиться идеальными. Кто хочет манты, приезжайте в гости. Почему у меня три всего получилось? Что-то не поняла. А куда мне девать? Не знаю. <laughs> Не знаю, как так получилось. Одна вот такая будет, а вторая закрученная. Кораблик. В общем, кладем вот сюда. Это будет Вики. Заслужила. <laughs> Как ты меня любишь. О, ну, вообще. <laughs> Эксклюзив мне подносишь. Да. Все самое необычное первое для Вики. Ребят, у меня Вика скоро уедет, я буду плакать. Я уже плачу потихоньку. Ну, можешь ее отравить, положить в больницу, <laughs> оказалось. Я тебе говорю, паспорт съешь. Ага. Ну, как бы я не хочу свой желудок портить. <laughs> Это идея. Да сегодня же все документы попрятать. <laughs> <laughs> Я знаю Аленку, да? Потом будет глазкой моргать и плакать. Я, я не хотела. Ой, не могу. Ай! Ай! Ой! Ты моя-то! Ну... Это у меня осталось последнее тесто. Вот. Ну, придется манты <laughs> в другой раз потом влагу на порцию сделать. Вот. Я буду делать морковкой. Смотрите, я высыпаю. Морковка у меня потушилась. Об... Теперь вот этот рулет надо как-то поместить. Вот у меня одна последняя осталась. Как думаете, <laughs> лезет? Нет? Будь здорова, моя сладкая. Во. Как-то так. Так. Ой. Вот видите у меня сколько? Смотри я вот сюда на нижний слой кладу рулет, потом манты. манты. Все, потом заливаю, смотрите, чтобы это было очень быстро. Не обращайте внимания, у меня кругом здесь мука, такое бывает. Я с чайника добавляю кипяток и ставлю на 40 минут готовиться. Вот. Все, через 40 минут будем кушать. Масляная привет. Моя хорошая девочка. Маша, где у тебя пони нарисована на ручке? Где? Вот, смотрите, какая. Сияет, только ножка отвалилась. Маша, а ты маме дашь потом попробовать? А, а? мне дашь попробовать? Ты что, жадная, что ли? Гаечка наша. Нам приятного аппетита. Кто-то любит зелень, но я зелень не добавляю. Вика попробовала, сказала, что тесто изумительное. Да, Вика? Да. Так, так что приятного аппетита. Вкусняцкий. Аблат у нас уже пробует, дегустирует. Как? Вкусно. Вкусно или обалденно? Вкусно. Чтоб я так жил. <laughs> Ну да. А вот это у нас, смотрите, с морковочкой. Так, смотрите, разрежу морковочный пирог. Морковный пирог. Морковочный. Морковочный, а не морковный. Ой. Вот такой вот пирог получается. Ты упал, ты попал. Давай мне. Да, попробуй, кстати, скажи, как тебе. Короче, Аленка сегодня опять удивляет. Ну не Аленка, а Вика с Аленкой. А Вика с Аленкой. Да, я не говорил. С Настей. Угу. Че, как морковный пирог? Соленый хоть нет? Да, все вкусно. Угу. Блин, честно сказать, я говорю, по кафешкам такого не поешь. Там всякую ерунду дают. Ну вот хвали меня почаще. <laughs> Хвали, хвали. Нет, почему бывает там иногда вкусненько, Чего что он говорит? Редко. Особые места надо знать. Угу. Все, нам приятного аппетита.